全套臭了怎么办？可以洗吗？我试过，可以洗。你需要运用的是洗衣液，还有一个专门烘鞋用的烘干机。你一定要听完，因为有的细节你要错过了，你全套肯定给洗坏。别用洗衣机洗啊，洗衣机是没有必要的。我们把它弄湿，建议洗衣液，不是洗衣粉啊，因为洗衣粉的它的里边如果成为一疙瘩一疙瘩，它有可能溶解不了，特别麻烦，对吧？你看洗衣液，对吧？哎，倒点儿，然后呢，把水兑进去，OK。 这个时候要干嘛？哎，手在里边就开始疯狂的搅和了，待会儿那黑汤子就出来，特别好。每一年每半年你可以洗一次，但是啊，有人说啊，也用同样的方法洗过泰国的全套，给洗坏了。但是咱们的全套我洗过无数遍，它洗不坏。除了最早的一点零版本的，在三年前出的经典款都能洗，我都洗过无数遍。一定要拿手在里边搅和，拿洗衣机洗是没用的。 最后环节啊，你要想办法把这个全套里的水给挤出来，它可能带一些泡沫啊，因为这洗衣液呢，它的泡沫就是永远洗不干净啊，但是没关系，它不太影响大事儿啊。这个水就越控越干，你烘干的时候它也比较轻松。闻一闻，嗯，好香啊，我们去烘干吧。这一个烘干机，然后我放一盆，因为它水会顺着烘干机流下来。你可能说这烘干机这水流下来会不会把把烘干机弄坏啊？ 嗯，我试过这么多次没，我没弄坏过啊。你可以试试，反正全套臭了，要么你扔，一烘干机才特别便宜，对吧？你自己选择怎么去用。然后呢，这个你看这烘干机它有的是这么一个伸缩头的，它推不住，那你拿手在里边推着啊，想办法给它塞进去就完事儿。然后呢，这样保证它这个气能吹到里边。烘干机很多种特别不错的，你看我会选择有臭氧，对吧？有烘干，然后把这时间调到最大。 嗯，它就开始工作了，对吧？我调到九十九分钟，然后呢，这种情况来说呢，全套它不会九十九分钟之内一一定烘干，你可能会设置三四次的时间啊，取决于你的全套是哪款，然后它什么样的厚度，像咱们实战全套是这么厚，它里边有很多填充层，所以呢，它稍微的难烘干一些。比如你用沙包全套，我相信比这个时间可能能省一半，对吧？所以你不要放弃，必须要烘干机，不然的话全套会臭的。 好，现在是第二天了，我们已经把全套彻底烘干了，大概烘了三四次吧，然后里面已经彻底干了。 非常好看，也没有任何走形。我亲自测试过，我们 HBW 欧诗泰纯的经典款、沙包款、实战款、马鬃毛限量款、米其林限量款的全套，我洗了都没问题。强调一下，经典款全套能洗的是二点零版本啊，好吧？希望大家可以尝试一下。但是我们的全套不是原本就设计了是可以被洗的功能，只是我洗了发现它完全没问题。但是有一些国外的品牌全套可能洗了就会坏啊，一定要小心尝试，谨慎尝试啊。如果全套臭， 我觉得洗一下比较好啊，冒一下险，但不然的话呢，它就会一直臭。这个险我觉得冒也许值得的。感谢收看，我们下期见。